Kann ich eigentlich gewinnen oder nicht? Ich hab voll die guten Karten. Ich hab irgendwie kein gutes Gefühl. <laughs> Next one. Auf geht's zur Runde 2. Runde 2. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. <laughs> Aber ich fange mal an, glaube ich, oder? Oder Weiß was ist eigentlich besser jetzt gerade? Ja, das musst du doch wissen. Echt? Du hast doch deine Bricks gesehen. Ja, <laughs> wow. Mit sechs Karten Brickman weniger. Ja, stimmt. Aber man kann halt auch ein Monster setten und dann Tributen irgendwie. <laughs> Weil du ja auch dasselbe Ja, wer fängt jetzt an? Ich fang mal an. Alles Einfach nur um zu gucken, wie es ist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, die Hand ist viel besser! So der Hand. Okay. Mach. <laughs> Ups. <laughs> Der hat so drei Götter. Ja, aber ich sehe ja sowieso schon wieder. So. Ja, der Topf ist einfach so broken. aber was ist das denn hier? Was? Morgenschnitte kennst du nicht? Ja doch, aber die sind halt so... Hey. Du kannst halt Monster schützen damit. Du kannst zwei Zauberkarten nehmen, die als Monster dann shufflen und dann kann ich einen davon auswählen. Schützt Monster für Tributbeschwörung. das stimmt natürlich. Und die hier... Äh... Ah, das, dazu kommt es wahrscheinlich eh nicht. Dann will ich nur eher die. Die ist auch schon uralt, oder? Nein, Schüter. Ich hab voll die guten Karten. Och Mann! ich dachte, ich hätte noch eine Chance. Ich hab voll die gute Hand. Gar kein Brick drin. Ähm, boah. das wäre eigentlich schon so unnötig, aber wenn ich das machen würde. Ähm, Komm, hier nicht auf Zeit spielen. Goldsarkophag. Ich weiß, es ist halt so schwer. Okay, und was? Was ist die beste Karte in dem Deck? in <laughs> der Exodia-Karte, die Spiegelkraft. Einfach so. Zwei Züge später. <laughs> ich sette eine Unbekannte. Ah, oh, Mann. Was ist denn die Taktik des Decks? Ich habe keine Ahnung. Exodia. <laughs> Gab, wie, was war das die, für die Fall von Exodia? Auslöschen? War das die? Ja, ne? Auslöschen war das. <laughs> Auslöschen mit drei Ausrufezeichen. Ähm, ja, ich mach das jetzt einfach mal. Die sieht ganz gut aus. Drei Ausrufezeichen, ja. Wahrscheinlich hätte ich lieber irgendwie Dark Magician wählen sollen oder so. Aber. Äh. So. Voll stark, Mann. Das ist halt wirklich Kompuls, jede Runde. Für jedes Exodia-Teil entdeckt. Das ist strong. Okay. Aber jetzt sind zwei Züge. Yep. Und jetzt muss ich eigentlich, ich weiß nicht, kann ich, kann ich eigentlich gewinnen oder nicht? Kann ich gewinnen? Zur ersten Zug, echt die kann, Kannst du gewinnen, ist die Frage auch. Wahrscheinlich nicht, ne? Im ersten Zug. Nein. Nee, okay. Dann gebe ich ab. <laughs> ich hoffe jetzt aber. Oh, drauf. jetzt doch. Nein. Ah. Unerwartete Ah, Als ob. Darf das ist so stark. Also, ja, ich weiß ja nicht, was du nochmal. Oh. Was hast du da für Karten? Okay, ey? ich glaube, es ist das sinnvollste Ziel. Oh. oh. Und oh, der noch mehr Attika. Okay, ich gehe jetzt auf brachiale Attika. Oh Mann, nein. Wir leben 2000 <laughs> am Beatstick. Ey, das ist so OP, Alter. Sapir. Keine Chance. Das wird nicht mal zerstört, ey. So. Und jetzt. Battleface. Tech. Nehme ich. Und jetzt. Ja, Z3. Genau. <laughs> Du bist dran. Ich sehe schon magischer Zylinder, Spiegelkraft, alles mögliche. <laughs> Hm. Boah, wie kann ich denn daran vorbei? Also ist auf jeden Fall ein Counter drauf, ne? Ja, kann einer so. Achso. Ich hätte ihn halt umgedreht. Okay. Jetzt einer und gleich mhm. das voran. Das ist deine Win-Option. Jeden <laughs> Zug auf die Hand bauen. Ah, das ist, aber ich habe das Gefühl, so ich kann äh, gleich wieder verlieren. Ah, du hast noch 6000. Hm. Das sind echt Hüte gesettet ohne Monster. <laughs> ähm, ja, los. Das Ding ist halt so, dieses 2000er Monster nervt so heftig. Tja. Oh Mann. Ja, ich mach einfach mal gar nichts. Okay, ist schon dran. Ich habe halt irgendwie. Ja. Ich ziehe halt nicht ganz das Passende. Ne? Ach, weißt du was? Angriff. <laughs> Ja, ja. Ja. 4000, ey. Ja. Dann bist du schon. Okay. Das ist jetzt auf Hand. Boah. Nice. So. <laughs> Ist das eine unbekannte Falle? <laughs> Nein, das hätte ich. Äh, nee, ich hätte echt schaffen sollen vorher. <laughs> hm. Also ein Spieler, der nicht mal seine Karten kennt. Also ich weiß ja, ich weiß, ich kann eigentlich. Richtig schlecht. Also, dass du verlierst, wundert mich nicht. So, ja, hey, boah, ich kann irgendwie nicht. Die machen. Götterkarten brauchst du nicht lesen, die kannst du eh nicht rufen. <laughs> Wart's ab. <laughs> Okay. Aber ah, ich meine, soll ich einfach hoffen auf. Ich weiß nicht. Ja, du hast ja einen, einen Schutz, eine Schutzkarte. Ja, eine. Ja, immerhin, besser als keine. Das heißt, du kannst mir ein Monster nehmen. Okay, dann beschwöre ich jetzt einfach mal einen Arm. <laughs> Ja. Und ich aktiviere auch noch Geheimes Dorf der Hexer. Oder oh Weil ich jetzt einen Hexer kontrolliere. Ja, kann ich keine Fallenkarten aktivieren. So sieht's aus. Okay. Und da bist du. Warte. Oh Gott. Jetzt kommt eine Falle. Oder Chain MSD. Nee, okay. <laughs> okay. ja. Bin ich, ne? Mhm. Was? Ah, Warum? So ohne Mist, ey. Das stört mich jetzt schon ein bisschen. Habe ich keinen Hexer? Nee. Aber ich kann jetzt richtig krass werden beschwöre. Warum ist er nicht Hexer, Mann? Der ist einfach Drache. Reiter der Sturmwinde. Okay. Tja, wir können so einbouncen. <laughs> so. ist ja die Frage, so welchen ich jetzt bounce. Geht ja beides. Okay, dann gehe ich jetzt in die Battle Phase und greife mit 2000er. <laughs> Krass, okay. Ja, dann werde ich wohl äh, mal das aktivieren. Okay. So, und jetzt muss ich? Ja, das zwei Zauberkarten aus dem Deck nehmen. Oder Fallen auch. Zauber oder Feuer. Vielleicht hast du eine Karte, die, wenn sie zerstört wird, einen Effekt hat, also eine Zauber oder Feuer. weiß nicht, ich glaube, so schlau ist das Deck dann doch nicht genau. <laughs> Vielleicht schon. Ähm. Kommt schon, bestimmt hier. Scheinbar aber nicht. <laughs> Also die werden auch zerstört, ne? Ja, ja, also nach der Battle Phase, ne? Ja. Wenn ich die nicht angreife, werden die einfach zerstört. Also das hier und dann einmal. Den darfst du noch gerne auf den Tisch mischen. Okay. Ich will den Exodia-Teil treffen. Bleibt das Set dann? Boah, die bleiben Set! Hexendorf ist jetzt nutzlos. <laughs> so. That's true. hoch unter dem Deck. Äh, unter. Unter dem Tisch. Ja. So, mal gucken, ob du es schaffst. <laughs> Ja, ja. <laughs> okay. Jetzt übertreibt er hier. Battleface. Die Mitte. So. Okay, das war Fehlschlag. Ach komm, ich versuch's einfach nochmal. Äh, Kick. Oh! <laughs> Was? Okay, Memphis 2. Das hat funktioniert. Die Zahlungsname. Au, krass. Einen weißen Drachen. Ich zieh zwei Karten. Was kann die denn? LUL! Was für eine krasse, komische Karte. Ähm. Du hast ja eine dumme Falle dann auch. Sonst würde ich jetzt richtig ausrasten wenn die Falle dann nicht mehr. Aber ich aktiviere meinen König des Sumpfes, mhm. darf die weglegen, darf jetzt eine Fusionskarte holen. Und ich hole mir Fusionsersatz. Oder sagt ihr nur Polymerisation? Ah, hier wird das Polymerisation behandelt Mhm. Okay, so. Ich könnte jetzt fusionieren, aber es bringt halt gar nichts, weil du das eh wieder hochbauen musst. Äh, ja, dann bist du dann. Dann mach ich mal ein Ja. Also ich kann jetzt einfach eins... Ich hole dir deinen Friedhof legen. <laughs> Und eine Karte zurück auf die Hand schicken. Ist eigentlich voll gut. Ah. Ähm. Da kommt deine Win-Option. Mhm. Mit, mit Arm immer angreifen. <laughs> ja. Das Bein nehme ich doch immer. Okay, welchen? Ja, den, den Drachen. Was kann denn eigentlich das kleine Ding jetzt? Ja, das kann auslösen, wenn er einen normalen Typ Drachen. Das hat also geklappt an dem. Okay. Der macht dann Piercing Damage. Mehr nicht. Okay. Gut, dann zieh ich mal. Äh, Willst du flippen? <laughs> muss ich überlegen. Äh, was ist das denn jetzt? Ha. Okay. Ja, 500 dann nur, ne? Da beschwöre ich den Blockmann. <laughs> okay, alles klar. Was kann er, wenn er zerstört äh, gar nichts. Aber ich kann ja das Tod anbieten für eine Spielmarke. Boah, krass. Je nachdem, wie viele Züge der auf dem Feld liegt. Boah, heftig, <laughs> okay. Und die kriegt halt irgendwie dann mehr Angriff. Oder? Ja, okay. Er ist eh gleich tot. Oder nee, ich kann mehr beschwören, ne? Ja. Ah, okay. Also je, je nachdem wie viel kriege ich halt ah, tot. Ah, krass, okay. Voll gut eigentlich. Ja. Better face. Ja. Angriff. Äh. Okay, Doc, du wirst die jetzt. Das heißt, ja. ihr könnt nicht angreifen, ne? Genau. Weder angreifen noch Kampfposition verändern. Und es verliert 700 ATK. Oh, krass, okay. Tja. Was nun? Ich kann einmal pro Zug? Oder. Ja, ich glaube schon einmal pro Zug. Hier steht einfach nichts von einem pro Zug, oder? Ja, ist eine Falle, kannst du den Jordan-Zug machen. Du kannst nur einen Effekt von Auslöschen pro Zug verwenden und den spielst du nur einmal. Das heißt, ich kann es auch in meinem Zug machen. Ja. Das ist ja VP. Ja, aber ist ja Minus für 500 Dekamm und Ich brauche ja die Leute in meinem Friedhof hier. Ach, brauchst du das? Ja, eigentlich schon. Ach, hast du den Dicken auf der Hand? Vielleicht! Ja, aber ich aktiviere das mal. Okay. Perfekt. Zurück auf die Hand, ne? Ja. Äh, oder? Auf die Hand? Ja. Hey, oder? Ja, ja, wäre viel zu broken, wenn jetzt Deck gemischt wäre. Ja, leg mal einen Teil. Das Bein. <laughs> okay, dann bin ich dran, ne? Ja. Also ich habe auf jeden Fall eine Defensive. Okay. Gezogen, ja. Ich höre Mirror Force. <laughs> ich höre Mirror Force. Ähm. Hm, wie machen wir das am schlauesten? Ich weiß ja gar nicht, ob ich da jetzt reingehen will. Was noch? Zwei Teile safe. Also, ist ja logisch. Gehe ich in das Minus? Äh, stilles Verhängnis. Damit darf jetzt mein weißen Drachen den Spezial beschwören. Ja. Mit 2500 Verteidigung. Möchtest du was machen, David? Nee, noch nicht. Okay, dann aktiviere ich Fusionsersatz. Darf ich fusionieren? Von Hand oder. Nee. Hand oder Feld? Annuity oh. Oh, oh. oh. Nur von Feld. Fehlaktivierung. Fehlaktivierung. <laughs> Warning. Oh, damn it. Dann rufe ich nur den. Mhm. Gehe in die Battleface okay. und kill den. Perfekt. <laughs> er ist so trollig, Mann. Du, du, du, was habe ich noch? Den Arm. Dann schicke ich den auch zu Hand zurück. Witzlos, sag ich dazu. Witzlos. Dann, dann bist du. Boah, damn. Krass. Hm. Mir fehlt nicht mehr viel, ne? Ne, eins nur. Kannst ja bouncen wieder. Stimmt. Dann Effekt. Also, als ob mir noch ein Teil fehlt, ey. Also eigentlich nur noch das. Äh, ja, der liegt er da, ne? Das hier kann ich doch auch. Darfst du das legen? Kann, kann ja, ist eine gute Frage. Ne, oder Exodia. Ja. Ah, shit, ey. Ja, Okay. Alter, ist der Big Boss auch Hexer? Dann wird's halt richtig <laughs> böse, Mann. ja. Ah, oh, shit, Alter. Dann würde ich sagen. Auch oh, for real jetzt, ohne Mist, Alter. Tribut ich den jetzt einfach mal. Nein. Bam. Der hat 5000, ne? Yep. Keine <laughs> Zauberkarten. Genau. Ja, okay. Einfach so, einfach mal alle Exodeck-Kartei im Friedhof. Warum gewinne ich dadurch nicht? <laughs> Jetzt mal. Ich muss auf was top denken, irgendwas. So, der ist unberührt von Effekten oder anderen Karten einfach. Ja, okay. Ähm, 5000. Oh, das geht durch, als ob. Magischer Zylinder! <laughs> Aber es geht ja nicht. Okay, bin ich? Yep. Oh. Ich werde das in welcher ATK? Oh, ein spezieller Schlag. Set. Gravity Death, Gravity Death. Alter, dein letztes Monster. <laughs> das Ding ist, der lag jetzt auch schon irgendwie vier Züge oder nee, so. Nee, dritter, nein. Drei, okay. Drei. Dann kann ich den Attributen für drei Spielmarken, oder? Theoretisch sind ja das ja. Ja. Dann tribute ich den mal für drei Spielmarken. Ja. Und die drei Spielmarken tribute ich dann wieder für Obelisk. ich darf auf die Beschwörung nicht reagieren, ne? Oder sagt das Obelisk? Äh, ja, genau. Also die kann nicht negiert werden wahrscheinlich. Äh, kann, genau, die Normalbeschwörung kann nicht annulliert werden. Und es können auch keine Karten aktiviert werden oder Effekte, auf, wenn die Beschwörung ist. Ja, das meine ich ja. Ja, genau. Boah, ich hätte jetzt den Anime-Move machen können. Aha. Weil im Anime ruft Yugi Obelisk, greift Marek direkt an, darauf aktiviert Marek, Klon, kopiert Obelisk ah. und dann kriegt er auch den Token und hat auch 4000 ATK. Oh damn, aber du hast keinen... Das darf nicht ja. reagieren, ja. aber sonst hätte ich einen 4000er Token. Hm. Ja okay, okay, mach. Dann greife ich mal an. Mann, das ist Obelisk, das ist unfair! Und 5000 direkt. <laughs> Ja, das ist halt schon echt stark. Hm. Aber ich hätte auch echt. Das, Was? Du hättest einfach nichts machen können eigentlich. Deswegen. Ich hätte ja sogar noch, aber ich kann keine Zauberkarten mehr aktivieren.